तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्री फायर के आप लोगों की भी एक आइडिया मेरी भी एक आइडिया बट यार क्या आप लोगों को पता है कि भैया फ्री फायर की फ्री फायर की सबसे हाईएस्ट लेवल आईडी तो बहुत ज़्यादा भाई पाकिस्तान सर में भी है इंडिया सर में भी बट यार क्या आप लोग पता है कि फ्री फायर की सबसे हाइस्ट आई डी बोल भाई सबसे हाइस्ट लेवल आई मगर वो सारे नुबड़े प्लेयर थे और क्या मतलब भाई सबसे हाईएस्ट लेवल आईडी होने के बाद वो लोग नुबड़े हैं गैस गाइस अगर मैं आपको सही से बताऊँ तो वो लोग जिनकी सबसे हाईएस्ट लेवल आईडी है मगर उन लोगों गेम नहीं अच्छी ना उनकी केडी अच्छे केडी का मतलब मैं आपको आगे वीडियो के अंदर जाके बता दूंगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो तो चैनल पे नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो भाई मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आगे भाई फर्स्ट वीडियो आई थी रिक्वायर वाली तो जरूर जल्दी तो बिना कहीं देरी क्योंकि हाथ वीडियो को शुरू कर लेते हैं नंबर फाइव के ऊपर जो आते हैं आई आती है वो है मारा यस यस मारा ऐसा कहो भाई ये मारा आईडी क्या है ये तो आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो फोटो जो हो रही है यही है मारा आईडी तो अगर आप भाई ये जो मारा आईडी है भाई इस आईडी का लेवल 84 है और भाई आप खुद एटी फोर लेवल क्योंकि ये जो है ये फीमेल है और ये जो है बिलोंग करती हैं ब्राज़ीलियन सर्वर से और भाई इनकी जो आई है बहुत होती है बहुत होती ऐसी बट यार इनका के डी बहुत बुरा है आपको मैं बता देता हूँ के डी है क्या जो के डी होता है कि किल और डेथ के मतलब किल और डेथ जी मतलब डेथ वो के डी बहुत बुरा मतलब इनका तो भाई लेवल ही बहुत बुरा लेवल बहुत अच्छा है पर इनके किल स्टैट्स और बाकी सब कुछ बहुत बुरा भाई बस ये लेवल बढ़ाते हैं अपना और कुछ इनको काम नहीं होता सो अब अपन जल्दी से चलते हैं नंबर फोर की तरफ तो गाइस नंबर फोर के ऊपर जो आते हैं वो हैं आइस कोल्ड का तो गाइस आइस कोल्ड करना अगर आइस कोल्ड का इंडियन लेव इंडियन कम्युनिटी जो है इंडियन फ्री कम्युनिटी के तकरीबन तकरीबन ज़्यादा लेवल है उनका और डाटे कोलिंग का सबसे ज़्यादा लेवल है तो फिलहाल अभी इनके आई पर 94 लेवल है जब अभी उनके आई डी पर 94 लेवल है बट यार अभी जो आगे जाके आगे लेवल क्या है भाई नाइन्टी लेवल है अभी उनका और भाई यार अब बहुत वो कंपटीशन लगाते रहते हैं भाई ये भाई कंपटीशन लगाते कि लेवल मेरा रहता है तो भाई उनका बस लेवल अप करते हैं जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था मैंने बताया तो भी बहुत भाई ये लोग बस लेवल ही अप करते रहते हैं भाई इनका कुछ भी नहीं होता यार लेवल ही नहीं है भाई बस लेवल अप लेवल अप करते रहते हैं भाई इसी वजह से भाई इनका कुछ भी नहीं होता यार अब यार आप हम लोग जो है लेवल अप अप करा करते रहोगे तो आपका स्टेट भाई वह मैंने आपको के का मतलब बताया था कि तो इनका के एकदम जीरो है और भाई इनका चैनल भी है आइस अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो आप लोग इनका आई स्कोल नाम लिखोगे तो आ जाएगा भाई इनके अगर सारी सारी वीडियोस के मिला के व्यूज़ देखा जाए तो वो व्यूज़ है तकरीबन sixteen point ninety three view तो भाई नंबर थ्री के ऊपर जो आते हैं वो है गोस्ट हाँ भाई थोड़ी मोर हेल्थी होगी होगी निकलने में क्योंकि बहुत फिल्म जो है ये पाकिस्तान पाकिस्तान फ्रीफर कम्युनिटी के third highest level ID Pakistan के कम्युनिटी में नहीं पाकिस्तान कम्युनिटी की सबसे हाईएस्ट लेवल टी है और सुनना पाकिस्तान सर्वर की सबसे हाईएस्ट लेवल आईडी है और ग्लोबल में ये थर्ड लेवल आईडी है और आपको आगे आगे पता चलता जाएगा तो बस ये जो आई जो है इसका आईडी का कुछ गेमप्ले अच्छा नहीं है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार इसकी आईडी का और इसको ना भाई इसका जैसे कि बस अपना लेवल बढ़ाते रहते हैं ये भी अगर मैं आपको इनका के बताऊं बताऊँ तो इनका के डी है तकरीबन जीरो पॉइंट फिफ्टी फोर तो आप सोच सकते हो उनका इतना कम है तो आगे आगे लेग इतने ज़्यादा कम होंगे तो लड़को अभी हम लोग बढ़ेंगे नंबर सेकंड पर मगर अगर आप लोग को अभी तक हमारी वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी नहीं आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो तो लड़को चलते हैं नंबर टू की तरफ हमारे जो नेक्स्ट नंबर पर आते हैं वो है बी एच वफा से पता नहीं क्या नाम है सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए फिर ये जो है यार फ्री फायर के कम्युनिटी के सेकंड हाईएस्ट लेवल आईडी है फ्री फायर ग्लोबली भाई ग्लोबली वो होती है जो फ्री फायर के सेकंड नंबर ये ग्लोबली पूरी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी पूरी की पूरी दुनिया की जब मतलब दुनिया की बात कर रहे हैं भाई मैं किसी किस कम्युनिटी की नहीं बात कर रहा बल्कि गाइजर आज मैं आपको बताऊँगा ठीक है सो यार अभी मैं आपको बता हूँ यार इनका जो लेवल है अभी 94 प्लस होगा 94 प्लस क्योंकि जब इनके आई डी देखा तब इनका 94 था मगर अब इनका फोर प्लस लेवल होगा कैसे अभी इनका बट यार अभी मैं अगर आपको बताऊँ कि बट यार ये फीमेल आई डी एक बता दो थोड़ा बहुत मगर इनको कोई मेल और फीमेल दोनों यूज़ करती हैं बट यार मैं आपको और चीज़ बताता यार ये जो है ये आई डी अगर मैं आपको इनका के डी बताऊँ तो zero point ten zero point ten ये सब कुछ सोच सकते हैं जीरो पॉइंट टेन भाई बहुत बुरा होता है और भाई जीरो पॉइंट टेन इसका मतलब कि भाई साहब बहुत बुरा उनका गेम प्ले में बताऊँ बहुत पुअर है वेरी पुअर बहुत गंदा गेम प्ले इनका वन वे वन का मैच भी लगाओगे ना शायद आप लोग जीत सकते हो इसके अंदर so guys most awaited number one की तरफ भी बढ़ते हैं सो गाइस नंबर वन पे जो आइडिया आती है वो है एन एफ टी बस पता नहीं इनका क्या नाम है एन एफ टी बी से अगर आपको चलो इनका क्या नाम है तो इनके कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना क्योंकि एन एफ टी बस जो है इनका गेम प्ले भाई जैसे बहुत इतना बुरा है बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इनका जो लेवल है वो नाइन्टी सिक्स प्लस है सही सुना आप लोग नाइन्टी सिक्स प्लस भाई कोई 96 प्लस लेवल के आइट बढ़िया आइट है भाई देख तो लो पहले आगे वीडियो भाई 96 प्लस लेवल भाई साहब बहुत 96 पे मिल गया का शायद उनका 100 भी हो सकता है उनका इतना ज़्यादा भी नहीं होता बट भाई मैंने जैसे बताया कि ये फ्री फायर की बताया यानी मैं अभी बता रहा हूँ <clears throat> देखा ये फ्री फायर की नंबर वन ग्लोबल के जो है फ्री फायर की नंबर वन वर्ल्ड में नंबर वन आईडी है इनके लेवल के बारे में बट यार इनका जो गेम प्ले है बहुत बुरा भाई लोग इनके साथ बस थोड़े बहुत ही लोग खेलते हैं इनके साथ अपना लेवल बढ़ाने के लिए और ये लोग वो लोग भी बस कैंपिंग करते हैं तो अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो भाई लोग यार इनका कितना बुरा गेम प्ले है भाई ये बस यहीं पर हमारा ख़त्म होता है हमारा टॉप फाइव नूट्स of free fire with highest level तो लेट्स को आज की वीडियो के लिए इतना अगर आप लोग हमारी आज की ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ऐसी और वीडियोस चाहिए कि भाई मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़े अगर आप लोग को ऐसी और वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊँगा सब मिलेंगे आप लोगों से ऐसी किसी अच्छी और धमाकेदार वीडियो के अंदर तब तक के लिए तो टाटा बाय बाय गाइस